taqlidchi odam dindorlarni ishiga kirganda qora aka bo'lib gaplashib o'tiraverasiz bilan endi gunoh ma'siyatni qiladiganlarni majlisiga o'tirib qolsa shularni bittasi bo'lib ketaveradi so'kinib gapiradi so'kinib gapiraveradi jargon jargon g'iybat g'iybat shikoyat shikoyat ya'ni kimni holatiga qaysi majlisga tushsa shularni qalbiga tushib qolaveradi musulmon unaqa odam bo'lmaydi uni o'zini uslubi bor qadriyatlari bor o'zini ramkasi bor musulmon kishi muvozanatli bo'ladi palonchilarga taqlid qilmaydi odamlarni rozi qilaman deb to'g'ri kelgan ishga kirishib keta olmaydi o'zini shabloni bor o'zini andozasi bor hamma so'kinib gapirayotgan bo'lsa ham bu majlisda indamay o'tiradi yoki turib chiqib ketadi biror narsani qilsa yoki biror narsani tark qiladigan bo'lsa maqsadi ollohni roziligi bo'ladi odamlar nima qilayotgan bo'lsa qilaversin moli davlati ko'p odam to'yini shu to'kin sochinlik bilan ehtimol isrof bilan qilsa uni puli bor endi kambag'alga balo bormi unga taqlid qilibdi